Welcome back to my channel so आज ना मैं आई हूँ सोहन सर्विस स्टेशन पर टंकी फुल करवाने के लिए अरे आपने क्या सोचा मैं गाड़ी की टंकी फुल करवाने आई हूँ <laughs> नहीं आज ना मैं अपनी टंकी फुल करवाने आई हूँ वो कैसे चलिए मेरे साथ guys, recently I visited this unique cafe named Tanki Full Cafe. मतलब अपने नाम को ना perfectly compliment करते हुए यहाँ के interiors लगे मुझे व्हीकल्स की थीम पर बेस्ड है यहाँ का पूरा interior a very unique concept I must say पचपन साल पुराने petrol pump Sohan service station पर बनाया गया है टैंकी फुल कैफे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहता है ये कैफे आई नो आप भी ना यहाँ जरूर विजिट करना चाहेंगे इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का एग्जैक्ट लिंक भी शेयर कर दिया है वैसे मैंने ना ये ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा मतलब किसी पेट्रोल पंप पर एक प्रॉपर कैफ़े बनाया गया हो amazing ambience and good hygiene मतलब यहाँ पर आकर आपकी गाड़ी भी हैप्पी और आप भी सुपर डुपर हैप्पी अब ना मुझे ये देखना था कि पेट्रोल पंप पर बने ये टंकी फुल कैफ़े का फूड कैसा होने वाला है विजिट प्लान कीजिए आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पर and get your Tanki full बहुत ही अमेजिंग प्लेस है गाइस मतलब छुट्टू सा एक क्यूट सा कैफे है Tanki full cafe actors Amit ji हैं मेरे साथ उनसे पूछते हैं what is the idea behind Tanki full Amit ji please बताइए मैम टंकी फुल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इस हिसाब से पिक किया कि पेट्रोल पंप पे फ्यूलिंग के लिए लोग बाग आते हैं तो सबका फर्स्ट वर्ड यही होता है कि टंकी फुल कर देना हाँ। तो दैट इज़ कि आपकी गाड़ी की टंकी फुल हो रही है यहाँ पे हमने उसको कोरिलेट किया है कि आपकी पेट की टंकी यहाँ पे फुल हो जाए तो इसीलिए हम लोगों ने जो एक तो वेरायटी भी रखा है पेट्रोल पंप को देखते हुए रखा है कि जो भी वेरायटी है दस मिनट में बन जाए हाँ। हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आने वाले टाइम में हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि कि हम लोग इसको फ्यूल थ्रू आउटलेट बनाना चाह रहे हैं कि जैसे आदमी घर से रवाना हो हम लोगों को फ़ोन कर दे okay. कि ठीक है एक हम मेरे लिए कॉफ़ी और एक सैंडविच पैक करके रखना so while he is getting his car fuel ये हम लोगों का टेक अवे विंडो भी है अच्छा दिस वन ना हाँ जी okay. तो यहाँ से वो आएगा अपना ऑर्डर लेगा और रवाना हो जाएगा oh, that's nice. तो कस्टमर के लिए हो गया उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कि ऑफिस yeah. के लिए लेट होते हैं तो रवाना हो जाएगा तुरंत ही अपना आइटम लेके and guys Tanki full cafe में I tried pizza sandwich total nine pieces थे प्लेट में and this cheesy pizza sandwich was extraordinarily delicious loaded with cheese बहुत ही यम था और इसका प्राइस है वन एटी रुपीज़ और मैंने ट्राई की यहाँ की hand beaten coffee actually hand beaten coffee ना सभी जगह अवेलेबल नहीं होती है और कॉफ़ी का टेस्ट ना बिल्कुल वैसा था जैसा कि मुझे पसंद है और इसका प्राइस है eighty rupees and this is chocolate bomb मतलब टेस्ट करने से पहले ही ना it made my mouth watery chocolate bomb was serve with big scoop of ice cream wow और जैसे ही मैंने चॉकलेट बॉम्ब का एक बाइट लेना चाहा, चॉकलेट का लावा बाहर निकला अंदर से वैसे तो I am not that fond of chocolate but this was literally heaven ये वीडियो देख के आपका पक्का आइडिया लग गया होगा कि ये कितना ज्यादा यम था एंड <laughs> इसका प्राइस है two hundred rupees so guys this was my today's blog Tanki full cafe में आपको लेके आई मैं आज मैंने अपनी टंकी फुल कर ली है आप भी जल्दी से आइए और अपनी टंकी फुल करवाइए टंकी फुल कैफे में एंड हमेशा की तरह my recommendation at Tanki full cafe is chocolate bomb बहुत ही यम था मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what